Raja, aja, sini bayar dulu. Waduh, waduh, waduh, masih kecil sudah suka mencuri. Dasar anak kecil nggak tahu etika. Lain kali jangan biasakan begitu. Mencuri itu dosa tau nggak? Uh, Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini ada kucing lagi. Hush, hush, hush, hush. Hush, hush, sekali ada yang jualan bakso. Perut jadi lapar nih. Hmm, tapi yang jualan kemana ya? 원. 아. Wah, dingin-dingin begini, enaknya makan bakso. <laughs> bang, kasih bakso satu bang. Sausnya banyak, gak pakai sambal. <laughs> Aku bayar satu juta, oke? Okay? nah, ini baru namanya rezeki. Nasib tak selamanya apa sih? Ternyata aku ini nasib baik berpihak kepadaku. Kalau begini terus bisa cepat kaya ini.

Uh, perutku mules nih. Aduh. Aduh. Uh, kebanyakan makan sambal ini. Uh, diolet mana nih diolet? Eh, ke toilet. Aduh, toilet mana nih? Permisi bang. Aduh. mau tanya nih bang. Ah! <laughs> kebetulan tempat sembunyi yang paling aman.